Siara. Ne, ne затова не знаеш как се блъснах. На последна обиколка. Да знаеш. Снимам да знаеш. Holy shit! Now when I record, my luck goes back. Or not. Holy shit. Outrageous drift. Come on. Holy shit. God damn it. Fuck you, God. <laughs> Damn it. make me crazy. Play Cat Mario. А, <sighs> Точно 23, когато ти ми го каза. 23 хиляди. Raging bonus activate. Really? Eh, I win. Съм жив ли? Ти ми кажи дали си жива или не. Ма естествено не ме боли начин не съм жива. Аз съм мазохист. Мазохист? <laughs> не, не, не, не, не! Ще го бъдуча като Hyundai. <laughs> Окей. <laughs> Това беше странно. Ще се направя, че разбирам какво ми говориш. Не, не така. Не знаех, че хюндайте мучат, все пак. А защо точно като Hyundai? Ами, рейч, maybe. Да, да, ма, защо точно, точно като хендай. Ами, така, просто ми е интересно, че харесвам Hyundai, отколкото bmw или Mercedes. Mm. И така ли мучи? Shut up! Ти аз като начало се очудих, че въобще Hyundai те мучат ден, но сега. Raging bonus. Activate. Не, нитрото ми е свършило, защо? Ох, боже. Има ретар да дърва за мен. Всеки се опаква. Да, и аз мога. Стига муча. Ай, ай, ай. Ти аз те е? обичам обаче, Рейч. Той е хендай като... Мочи, поне е мляко там. Мочи, да. Да, да, му мляко дава ли? Ами... Зависи какво мляко, дали е черно или циганско. <laughs> мазъци. Някога спейса на някои хора да се по-много яко. Я не ми се бутайте, бе, златари. Опа. Ай, разкай се, бе! върна. Това не трябваше да го Не! Малко гейско се звучи от това, ама never know. О, до вече съм при Коко. Разпай. Ами, за Великден неговите, техните ни поканиха. И ще има ОМГ! Защо да има това? Имитираме, имитираме един от неговия клас, който говори много гейски. И някой слушател им дава, казва сега ще правите те, той казва о ОМГ! гъ. damn демет! И сколко само го имитираме и, при, и препадам от Ще има ОМГ! ОМГ! Не, а Ани, ОМГ! ОМГ! Не беше перфектното време. Добре. такива хора мразя. Деца, ама къ. А ти колко често идваш да живееш по нея? ти ме каниш. Аз не съм те канила, доколкото си спомням. Аз съм поканих. Подарък беше за тебе и за мен, така че... Ще кажа нещо, ама нямаше един смисъл. Както винаги. Кажи направо. Зоуей са ни, е Зоуей. Демец, ръб. Гървам фаер. Уй, да да. на състезание ли да покаже. Наистина, ли трябваше пострадата на състезание да ми окажеш това. Що падна ли? Ще я да се блъсна. Значи беше подходящо место. О, май гъд! Е! И малко миньон. Е! chill. True on fire. Uh, Fuck you. Thank you. Dragonborn. Help me now. Chip. Man. Fuck you, Защо трябваше да го кажеш? сега и мен, и мен ме бутнаха. И така един път ми каза за Дайка Марио тогава изгубих 23 хиляди. Не, аз ти казах Play Cat Mario, да видиш какво се нарича Rage Game. <laughs> insane Drift. Боже господи. Play Cat Mario. О, е, Drift King. Радвам се, че не съм за слушалки. Защо? Ушите ми щяха да са мъртви. Ушите ми щяха да са мъртви. За О, това има едно нещо, което се нарича намаляване на звука. А, мамите ти смотен сърво. ай, пито не изобщо. да Кое? Че ми иска филица. Нека че бъде степли. <laughs> да. <laughs> паче да влезе по някакъв начин. Някакъв тролъл начин. Я винаги говори така. Ани, нека Пикачу бъде тъп. You really had to beat Vic. But no matter. It did the maze. Okay. No! Too much speed. I didn't watch the road. think too much stuff.